大家好，我是橘猫。今天我们来聊聊小猫从多大开始养好。很多人喜欢小猫的软萌可爱，迫不及待的把刚断奶或还没完全断奶的小猫接回家。他们觉得自己能照顾好它们，认为越小开始养越亲越粘人。但事实并非如此。其实三个月以内的小猫不容易养，原因如下：一。 抵抗力差，小猫一般两个月左右断奶。过早离开猫妈妈的小猫，可能还处在断奶和吃辅食的交替期，它们的肠胃非常脆弱、敏感。缺乏养猫经验的猫主人，很容易因为喂食不当而让小猫产生营养不良、胀气、腹泻或便秘等情况，严重者还会死亡。另外，两个月左右的小猫。 正好处在母乳免疫力消退、自身免疫力又不足的免疫空白期，直接将小猫带到陌生的新环境里，由于抵抗力不足，很容易被外界的病毒入侵，导致感染生病，让猫主不知所措，焦急万分。二、生活技能弱，过早离开猫妈妈的小猫，因为缺少猫妈妈正确的行为演示和群体生活。 会缺乏生活常识，比如吃猫粮、用猫砂、自我清洁、如何与其他猫相处等，出现乱拉、乱尿、乱咬、乱抓等坏习惯。三、性格不稳定。两至四个月的小猫好奇心旺盛，也是猫咪社会化行为养成的重要时期。在猫妈妈的引导下，同窝的小猫通过日常玩耍、撕咬。 逐渐学会与同伴的相处之道，形成相对稳定的性格；而过早离开群体的小猫还没有学会交友之道，无法理解猫主及其他猫的意图，造成沟通障碍。这时，小猫会变得敏感、自卑、胆小，期望的粘人、萌萌哒通通不存在，它们只想找个地方把自己藏起来。 这种性格上的缺陷可能会伴随他们一辈子。综上所述，橘猫强烈建议猫主人饲养三个月以上的小猫。这个时候，它们的生理和心理都已经相对成熟，容易饲养。小猫接回家，猫主人要有足够的时间和耐心，好好照料和训练它，使它的身体更强壮，性格更稳定。 一只身心健康的可爱猫咪就非你莫属，爱猫人，你们家的猫是多大开始饲养的呢？欢迎留言，期待下次相见。